I give the floor now to the Commission Mexicana. The floor is yours. Gracias, señora vicepresidente. Agradecemos el informe del relator sobre los derechos de los migrantes en relación de las mujeres y niñas migrantes. Coincidimos en que ellas se ven afectadas de manera singular por la discriminación, el abuso y la violencia por razones de género. De forma muy lamentable, en México, el pasado 17 de mayo, un menor de edad de nacional guatemalteca falleció mientras estaba bajo el resguardo del Instituto Nacional de Migración en una estación migratoria en la Ciudad de México. Razón por la cual, después de un juicio de amparo impulsado por organizaciones mexicanas, el Poder Judicial en México ordenó a esta instancia de a la identificación inmediata de niñas, niños y adolescentes detenidos en dicha estación migratoria. A la luz del actual contexto de los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos, señor Felipe González, permítanos compartir nuestra preocupación por las recientes declaraciones sobre política migratoria de la actual administración las cuales apuntan a la militarización de la frontera y la criminalización de la migración indocumentada. Lamentaba, llamamos a su atención por el despliegue de 6.000 integrantes de la recién creada Guardia Nacional, institución conformada por policías militares y navales para realizar tareas de control migratorio en la frontera sur del país resulta urgente que México transite de una política de detención y deportación a una política de respeto y garantía de derechos humanos. Por ello, le solicitamos visite nuestro país con el objetivo de orientar una política migratoria con este fin. Migrar no es un delito. Por lo tanto, solicitamos... Thank you. I now give the floor to Action Canada for Population and Development. The floor is yours.